Mindanao, Tabagal Rama, at saka last New Year na namin Dubai. Kasi uwi na ako, may iwan siya, kaya lang uwi pa si Bukela kasi nga may travel ban. Sabay tayo. <laughs> and importante maraming handa. Ang importante, busog. <laughs> importante na bubusog tayo, wala tayong sakit, ligtas tayo. Sana, wish ko ngayong taon, tapos na yung pandemic. Yeah. Maging normal na yung pamumuhay ng mga tao. Kasi ang hirap, lalo na sa akin, uuwi na ako, pero hindi ako makakauwi kasi travel ban, ma. Kakasabay pa yata kami, ganun. <laughs> extend ka ng 7 months. <laughs> Mababa, extend ko, Diyos mo. Hindi na yata ako sa Dubai, dadami yung uban. Ang ko ng uban, so madadagdagan pa. Baka pag-uwi ko ng Pinas, puro puting na yung buho ko. Ayaw mo nung ka. Mm-hmm. mukbang to mukbang. Ganochi namin to mga besh. Ang social namin din. <laughs> Wala, hindi kami nakaluto. Kansala namin pansit. Kaya nung bossing namin, Pansit Ibala, nagpaluto, ay eh, di, hindi na kami nakaluto. Pansit Indomie, kaso wala nang stock ng Indomie. Wala stock na Indomie. Kaya ito na lang. Kaya sana, bukas, nag-isip kasi siya, sana may tip para at least bawin, di ba? Bawin namin yung binili namin ito. <laughs> Pero may prosperity bond naman kami mga besh eh. Malay natin, di ba? Hmm. Ang swerte, darating sa atin. Ang ah, may guess is sir, hopefully may swerte. Di ba? I am... Kainitan ng kainin dalawa na to, hindi na nga alam. May almusal pa ako bukas. Madami. Ako almusal at hapunan. <laughs> almusal at hapunan to mga besh. Wala ko ng manok nila oh. Hmm. Ito combo lang yung bilhin namin combo. Mura na lang. Ang dami. Ang dami. Ang dami naman. Mura pero pag kinonvert natin sa Pinas to, 25. 25 each 50 plus nire-return 7. Pag kinonvert natin ng Kaya eh, huwag ka lang mag yun, baka hindi ka makakabili. Maganda <laughs> ka lang mag-convert, hindi ka makakabili. Once again, mga Ben, happy, happy New Year! New Year. Bye!